Raggiungi l'ascensore perché mi sono messo a fare sta cagata. Intanto prendiamo tutti i loot che ne abbiamo bisogno. questo non si può lottare ok forse l'ho lottato qua c'è ancora un tizio da qualche parte l'abbiamo lottato perfetto ora questo ricaricato Triano, vieni anche tu veloce. Cos'è che rompe sto, sta roba qua? Ora non rompe più. Questo ricarichiamola anche. Quindi ora andiamo al parcheggio. Sto perdendo sangue. Consiglio di salire in fretta a bordo del veicolo. Quest'arma è anche fortissima. sti fanali Che cavolo Ok Finiti i colpi Dimmi che ce li hai Dei colpi Cavolo che ci lanciano pure le granate sti qui Se lanciassi anche una granata E che cavolo non può essere! Ok, tu sei morto poi. Ti prego, colpiscilo, porca vacca. Amici è qui che adesso rompe. Ecco, dovrei averlo ucciso ora raccogliamo tutto questi abbiamo bisogno di munizioni che non si sa mai 147 perfetto. Della May, schiaccia! Bentornati. Con Della May dei vostri problemi vengono fuori. I problemi li avremo se non ti dai una mossa! Niente male. Opinione del cliente registrata. Com'è il nostro mezzo? In ottime condizioni. Purtroppo però siamo inseguiti. Della May! La con movimento attivata. Mantenete la calma. La calma! Mostro di blocco in vista.

Pero no mudo ya. Tiene los verso il precedente. Dove devo portare le sue spoglie? Qualcosa. Il pacchetto Excelsior comprende lo smaltimento gratuito dei resti dei passeggeri. Mi serve solo una destinazione. Jack vorrebbe andare dalla sua famiglia. La parente più stretta del signor Wells è Guadalupe Alejandra Wells, proprietaria del bar El Coyote Cojo mi cercherò che vi arrivi in sicurezza. Il signor Dashon l'aspetta nella stanza 204. Vabbè, a questo punto spero che ci sia una bibita in, in onore a lui. Come hanno detto. Mi dispiace per lui. Perché sta andando a fuoco la macchina? Ma io non ho capito perché gli sparano e non succede niente, cade giù da un palazzo e, e muore. Boh. A volte la logica dei videogiochi è un po' strana. Va bene, comunque... Detto questo, il video è finito, sempre se possiamo salvare. Salva, ok. Confermo. Detto questo il video è finito, spero che vi sia piaciuto e... Mm. Non so cosa dire per quel che è successo e vabbè vi saluto, ciao!